Ben, vous pouvez constater, euh, vu les poches sous mes yeux, le week-end a été très dur. Oh, ça fait 4 heures il est rentré comme ça, quand regarde les jeunes de couple, les meufs en les gosses de Retournez l'enculé. Et du coup, le dernier jour où j'avais la barre, où je pouvais, après, fallait que je remballe mes patines et j'avais enregistré, j'étais censé enregistrer un podcast, donc ça faisait 3 semaines que je le préparais. Là, il va te prouver par A plus B, si tu veux, pendant une heure au téléphone, <laughs> qu'il ne viendra pas, avec des arguments euh, limites limite de qualité, alors qu'en une heure, il a le temps de faire 20 fois l'aller-retour, tu vois. Je dire bon, <laughs> ça, ça permet de respirer. Est-ce que tu peux te présenter brièvement en 15-20 mots Non, euh, J'ai une question. Bouchon ou McDo euh, Bah, bouchon. Un burger ou pizza Un burger. Ouais, vraiment. <laughs> Futur ou passé Futur. Pas ou prof Je peux pas choisir. peux pas choisir. Euh, c'est intéressant, développe. <laughs> je pose la question, il répond et après je fais je parlais de meuf. Ah, pour les meufs c'est brune direct, mais pour la bière c'est blanche direct. Moi c'est blanche. Côté... raciste. Ah mais c'est Étienne je suis rentré, je l'ai questionné, mais j'avais trop en tête Barcelone, quoi. Février, vers la fin. En âme, en âme, euh, grandeur d'âme, il est très très grand. C'est quelqu'un qui est très, euh, très calme, très doux. <laughs> mais du coup, tu, le. Ben, c'est un tatouage hyper personnel, quoi. Non ah, bah seulement les gens qui arrivent là le voient, tu vois, donc ça tu vas pas le voir. Qui ça Bah Jérém. Il avait une tête de Didier. C'est ça le bar Oui, il a Moi Tout à l'heure j'ai l'impression euh, que veux dire si là maintenant j'en avais dans ma poche, très probablement je serais en train de rouler un joint. Euh, on sait les Gretel. Pourquoi Parce que c'est un Biergarten à l'allemande et euh, en fait tu vas chercher ta bière dans le frigo direct et c'est comme, euh, comme si t'étais à Berlin quoi, tu cherches ta bière, 4 euros, c'est pas cher, tu peux prendre un curry bourse avec, c'est pas mal. Euh, chez Emile Records. Euh, c'est un très bon disquaire euh, qui est pas très loin de chez moi. Ils ont une bonne Selecta. on va dire le petit bulletin ou ouais, le petit bulletin, le mec un truc comme ça. Ouais. Comment tu la vois dans quelques années Bah écoute, je pense que Lyon est dans une dynamique assez intéressante. Donc euh, je dirais que dans quelques années, je vois bien, euh, en tout cas j'aimerais bien que Lyon dépasse Paris en termes d'attractivité, notamment euh, culturelle, artistique, notamment sur le plan de la nuit. Il y a déjà une scène très intéressante à Lyon, mais je pense que cette année à se développer dans les, dans les prochaines années. tes maisons, tu veux goûter avant Et puis là, tu vas me dire c'est de la merde. Tu détends un petit peu la corde là, elle est trop, trop tendue. Dommage qu'on ait pas la, la, laine sur ma photo, tu vois, Quand tu regardes, tu fais waouh, <laughs> Tout le monde a sa cette surprise Allez, je passe sur le En gros, elle a pris de nuit, ça ah vaut pas. <laughs> fruits ton les gars Canada. Mais pourquoi on buterait pas les gens là Un peu la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma corée. Les gars, égard, bah, euh, on déguste une bonne andouillette. Seigneur, ça m'a donné un viande un peu de lyonnais. Euh, euh voilà. De boyaux, de plein de belles choses. Pardon, excusez-moi, j'aimerais manger. J'adore le vraiment fétiché, tu vois. Ça, j'espère que ça sera pas dans le documentaire. Hein. Hein.